Мы, конечно, не можем углубиться э, в отношения между данным случаем Ираном и Белоруссию, э. но о чем-то договориться предварительно, о встречах, о повестке дня, о каких-то серьезных вопросах поговорить. Э. Это очень важно, и в этом есть возможность. Поэтому э, вот сегодняшняя наша встреча, с моей точки зрения, важна в том плане, что Э, нам надо ну, не возобновить, потому что у нас отношения неплохие отношения, нам надо интенсифицировать наши отношения. Думаю, господин президент, нам надо определить те направления, по которым мы будем э, строить отношения в перспективе между Ираном и Беларусью. А для этого наши специалисты, министры, Министерство иностранных дел должны провести ревизию тех вопросов, Э, по которым мы пытались когда-то договориться, по которым мы работаем, и отбросить то, что уже устарело, а оставить те вопросы перспективного характера, по которым мы будем двигать наши отношения. Э,